Alors voilà le fameux taxi Bah ouais, mon oncle c'est une légende à Marseille. Allez, Allez, accroche-toi Ah bah non.